来，各位观众，大家好啊！欢迎收看六月三号天天开心。来，我们今天开什么号码？来，来狂姐，来狂姐，来零五哦，零五二二二五二七三四。来，恭喜来，这次牌冷不冷？冷，热不热？热，冷中带热。安怎讲？零五这期五，狂哦这有五，很多人在追零五一五二五。 所以今天二合中的人多是为什么？因为零五一五二五，哦，这是固定养牌的人中的，所以固定养牌人中奖很开心，所以今天二合中很多零五一五二五也有封牌哦，所以今天二合中很多。但是事实上，一般的散客如果没有抓无尾的朋友们，可以说今天是哀鸿遍野。为什么？因为金爱白金加是零白，今天真的很冷。 啊，是因为刚好这个五尾开出来了，零五一五二五，这个五尾开出来了，所以导致二合的中奖率很高哦。怎么说？来，老爹跳跳这个图形给你们看就知道。来，我们看这个图形，有没有看到？来，你看这个二合有没有？哦，中一万两千多注，有没有看到？有没有看到？哦，因为零五一五二五的关系，哦，零五二五的关系。 哦，中中中奖注数是因为这样子跳出来的。好，我们讲这个东西之后呢，我们开始来分析今天的牌型。今天的牌型啊，好，来零五，我们这样直接把零五抓出来好了。我那个在框空揪出来，跟这个三五揪出来，零五跟三四没有板路可言。为什么？你看六注、十六注、十一注。 有没有号码零六带零五好了，好零四带零五哈，一零带零五哈 l o n g b o w l o n g b l n l o 我们要牵强是哦零九带零五有可能在这附近，问题是真正的板路来讲零五是没有的，相对的三四也是一样没有板路，但是这两个号码纯粹什么养牌哦，纯粹养牌养出来的，哦，纯粹养牌养出来的。 就有如说，这个二十，这个这只二，这只三二已经二十八期了，对吗？已经二十八期了，这只二六已经三十四期了。相信还明天一定会有人养三二，一定有人会冲三二，也有人会冲三四，一样就是要它出来。打压的是不该又该会出来危机啊呢？哦，好，所以说零五刚进的三四没有半路而言。 无多好啊！毋过零五里面，我们可以找出一个蛛丝马迹哦来哦，咱来看零五开出来无吼？好，来六过来无吧？六过来，诶，带三七哦，零五会带三七哦。我们再往上看零五无吧，带三七哦。好，所以零五带三七这个板路会不会持续发酵呢？各位朋友，零五带三七这个板路会不会持续发酵？ 笔记把它抄起来哦。好，来下一个二二这里，来咱来看哦，这类二二五啊，二二带二四好不好？哦哦，这我单攻起来了，牵强了哈啊，二二带二四周，因为二四这一期已经很久没有开了，大家也开始陆陆在养二四这个号码，哦。 啊，只是纯粹考量。我跟你讲，今天哦，可以等跟他，应该讲六月三号啊，应该讲六月二号开出来牌，叫做板路重新大洗牌的啦。好，板路重新大洗牌，所以坦白讲哈，明天哦，我不看好大家会中很多，除非他开什么，他开一零这种，一零固定人在养的，一零二零三零或一一二二三二，一一二二三三这种号码。 不然明天我相信中奖注数不会乐观啊！我觉得明天今天呐中奖注数不会乐观。哦，好，老爹这时候呢就要开始来介绍啊，今天的一些热门牌型啊，热门牌型。来，我们来看这个蜀竹专车哎呦，我该讲这两高搞诶，这两高搞。安怎讲？你看哦，一盖小零四。 我可以我现在为什么我要亲亲自把他抓出来？他昨天六月二号，他直接推荐零五国枪，金价回调，我给他推荐零四，我给他推荐零四，哦，控诉，大家参考一下哈，也给他可以推荐控诉国枪，哦，好，今天的零四真的很多人推荐，来，来来看这里李小龙，哦，你看，你般是推荐零四。 哦，啊，一零这边讲，哦，老爹赶快去讲一句话，明仔一零二零三零哦，明仔端午节一零三零一零二零三零绝对封牌，一孔二孔三孔绝对红白哦，如果有想要买的人，赶快要提早去买，好不好？要买的一定要提早去买，好，好，那我们来看这个 open 讲这个一八二二一百里一百里里来。 二二老爹不用多讲，最近当红炸子鸡，你看哦，是不是好学生？二二空一格，老爹有讲过，空一格出来。哎，二二果然也空一格，这样子出来了，有没有？啊，会不会把二零还是二三给挤下来？有机会哦，二零哦，哦，所以一零二零三零要注意哦，哦，一空二空三空，爱注意哦，爱注意哦，哦。 好，过来，来，咱看，咱来看这个光头仔，吴名号，你看，主车的二二啊，主车里里空，副车三空，要求哦，全部拢丢，有无？全部拢丢，哦。我们来看这个闪电侠，来，零八二一，空板一，他推荐零八了，好，零八，零八一期没开而已，会不会乘胜追击？ 会不会乘胜追击？我们拭目以待。好，好二一，二二一出，二一在旁边会痒痒的啦。好，啊，但是我说真的，我是比较没有看好二一啦。啊，每个人看的牌的一个观观察跟方式不一样。好，所以这个我们互相来探讨一下。好，那来看这个黑武士，一共控五的连中啦，零五的连中啦，控五。哦啊二六，他多老爹讲，你看。 二六规矩要收三十四期无出来啦，即个台啊，尼讲讲加久啊，有无？哦，即、个台啊讲加遐尔久啊，哦。好，咱来看即个民歌，社会在走，准度要有。来，二二三六，二二不用多讲，老弟头拄仔讲过啊。 一零二零三零必定封牌，一一二二三三继续封牌，一路封封封封封封哦，一直给封起来就对啊！哦，啊，毋过咱来看一三六，一推荐的三六，三六你看哦，本是涨应该是爱出来，你看为虾米？一二三四，一二三四，第五个爱出来，结果又无出来，伊无出来，好不好？好，干么四加一，第五个也出来，机会还是有哦，机会还是有。 机会是给等待的人。我们来看最后一个，这个佳佳前阵子很从很长二中一，我常讲，老爹常讲，哈，爆牌的人哈，不可能天天会中啊，也不要去责怪任何一个人。为什么？因为爆牌是一种分享，这个牌跟你合不合才是一个最大的一个重点哦。但是我们佳佳前阵子准度很高，我对他还是非常非常的有信心。来。 一二二七，好，那来快一一二一七，拍成一斤那个波，一二一七，一二哈，一连中落来有无？哎，浪起给继续连摸，常常有机会在那安尼啊，常常有的。好，一七纯粹是在赌什么？一七很多人在养，养很多期了，还一直不下来，还一直不下来。其实老爹觉得今天可能会出这一块了。 老爹讲的三五三三六三七三八，我觉得老爹觉得可能会出这一坨，啊，这一坨会不会出呢？我们拭目以待。老爹是觉得比较会出右边这一坨啦。哦，啊，每个人的分析角度不太一样，哦，哦，每个人分析的角度不太一样，哦，好，我们呢今天的直播就到这个地方，哦，记得订阅小铃铛，改期都可以。 哦，老爹偶尔会开始会开直播，会开现场直播出来哦。如果没有订阅，没有爱开启小铃铛，你可能会跟不上。哦，老爹每次开直播都是超过一千多人在观看的哦。记得订阅铃铛，爱改七都可以。好，我们下周明天见，拜拜。